Тілеу Сұлтанбай ағамыздан 20 мың теңге, Отырау ауданың көкпар федерациясының төрағасы Төрегелді ағамыздан 50 мың теңге бірігіз, Арыстан келген Түгел ағамыздан 20 мың теңге, Бауыржан Палуаннан екі серге, Мадияр Оразалиев ағамыздан бір тай, Темірландағы Бекбол Мырзадан бір апта көлік, Тіней Рахым Көгеден өзбекстандағы елу мың теңге нико төрешіден бір өгіз алмас молдыбаев жиырма мың теңге жико Мұрзадан жиырма мың теңге еркін Сұлттасынан жиырма мың теңге тіней ғаппар ағамыздан о жүз мың теңге шымкенттен келген тіней Атаруының жастарынан жүз мың теңге данияр тіней он мың теңге Жамбыл Жамындыз мұқты Жамбыл Жамындыз 15-ші мәрі өгіз бастаған 9 мәрі боласын. Өгіз бастаған 9 келі боласын қойын. Ермек группаласына 20 мың тенге, Марат группаласына 20 мың тенге, Бауыржан Сапаргүл 100 мың тенге, Арынғазы Мұрзадан 40 мың тенге, Мұрат Көке коллективінен 100 мүн тенге, Ақберді Зура 20 мүн тенге, Ардақ Эльмира 10 мүн тенге, Серікбай Олман 20 мүн тенге, Марс Мұрзадан, Нұрлан Мұрзадан отырардан келген 50 мүн тенге, Жан Сасқар ағамыздан бір өгіз, Мұқтар ағамыздан 50 мүн тенге, Үмбет Мұрзадан Сайрамдан келген 50 мүн тенге, Аманжол Мұртадан Түркістаннан келген 100 мүн тенге, Серікбай көгімізден 30 мүн тенге, Зәуіреш Жазира 10 мүн тенге, Спатай Света 20 мүн тенге, Мистер Жанатбек Мұртадан бір өгіз, Махам Мұртадан 10 мүн тенге, Әлібек Браш 100 доллар, Көбжан Келестен келген Көпжан Мұртадан 30 мүн тенге, Асхат Мұртадан 50 мүн тенге, Нарбек Палуаннан 20 мүн тенге, әлібек браштан 100 доллар шер ақсақалдың баласы құнанбай Мұрзадан 100 мүн теңге төменгі мәреге қара көлсі, кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген Әйсәбек қажы ақсақалдың бақ есімді атыменен шаңырақтың құдасы ер Султан, Akçam bağırlarımızın baktağındaki saygılık, bayrağın, Janabay Palvan Gökemizin balası, Jambul Şaban Dostastadaki